沈むように溶けてゆくように二人 horas. じてたいけど信じれないことすんならどうしてたきっとこれからだっていくつもあってそのたんび怒って泣いてくるそれでもきっといつかはきっと僕らはきっとわかる